<clears throat> hi guys mulimutya mm -hmm. olwaleero mbadde mpita ayita nga nveeyo nva kuzunga nensanga omwami omwami abadde ali very smart omusajja wa kitiibwa ate nga womulaba omusajja mukulu mu myaka ngaomusajja wa kitiibwa omusajja abadde very happy to see me omusajja okumanya abadde very happy to see me namazike kamuyisemu mu maaso olw'okuba ndabye nampahaaga nagaba bwanamwe mbaagala nnyo gwe ne munno naye alina ekintu kyaŋŋambye tekindese si kyekimu neŋŋamba no i have to come out here nkyogereko angambye abantu bangi bakuvuma ku midiya abantu webayisizaamu amaaso naye mugume nsi bwetyo buli omu tamanyi tosobola kuvaayo nonyonyola nsi kiki kituufu kyoyitamu gwamanyi kyoyitamu gwamanyi hasoyo gwamanyi gyenvuddewo era gwamanyi gyolaga naye abantu abakuvuma mulimu omusajja gwe bayita calvin kayanjo calvin kayanjo nze nali nakuzira okwogera ku simu yange kuno ku peji yange nga nakuzira nga sagala mbunokwa platform naye mukwana abantu bakumanyi naye ebintu bye bakumanyiiko si birungi kale oswaza musajja gwe kyovulaba nzizeyo nze nkutuuseeko obubaka omusajja agambye twalaba ekifaananyi ky'omusajja oyo nga kitrendinga nga yenna obumonde bumumize emiceere gimumize obuwunga bumumize ne bamubuuza ku intavyew ye naye ng'aswala okwogera ku pasitiwe calvin omuntu alina amagezi ng'otegeera bulungi kulwaki oba osobola okwogera ku pasiti wo for us we are proud of our past nze ndi proud of my past okitegeera kubanga nze wane ebungereza sirinawo mama wange sirinawo tata wange sirinawo omuganda wange sirinawo anti n'emikwano nali sirina okitegeera twagenda okujja wano nga no one no one we know here naye era omuntu atuuka awo nakuza munna wakikolo kyokutuuka ebungereza of course oba olina okwogera past war nomugaba munnange nze nali nemolera eyo saudi arabia kino nakino nakino nakino abantu nebamanya kwekufuna feemu kakana feemu entuusiza eno yonna gyendi naye gwe abaana bakulaba weyita president wabakadaama hmm? lwaki tetubulira ku pasiti wonaffe netusikirizibwa omwana nagamba e eh, olaba calvin kanje yali akola mu bumundi naye katesewo ye pulezidenti wabakadaamu nange kanjira ntunda obutungulu bwange mukama ajja kuntuusa eyo nange ntuukeyo naye nootya n'okwogera ku pasitiwo naawe ne weeyita omusajja n'otunula mu kamera n'ovuma abaana abaana bali dubaayi bayiya bulamu n'obayita bamalaaya otegeera bulungi oh, empisa kintu kikulu nnyo nnyo nga bwe muwulira bakadaama mufune ku mpisa bwe mubeera obulungi opozishoni yeefuga uganda bwe muba mulina ebizibu gavumenti gye muvuma nga muli obulungi gye muba mwetaaga mwani gwe mukwatako empola empola n'okunnyonnyola mu ngeri ey'eddembe buli omu ne mumuvuma buli gwe mwagala okutegeeza kye mwagala ategeere mulina kumuwemula kumubika kumuvoola abantu balina obusungu mu woofiisi ezandibayambye ne bw'obatuukirira nti ono alina kizibu bwekiti baga kadaama abo batuvoola kyovulaba nti gavumenti evaayo lwatu nebagaa bwe muba mwagala okugenda mugende atayagala kufiira mu buwarabu asigale wano koozi bwe mugende ebuwarabu mutandika kuvujjirira bana byabufuzi sente zemukolayo zennyini mwabawagira opositionizi mutandika kuyeekera gavumenti bwe muba mufunye ebizibu gavumenti teyambye bwe mubeera obulungi bobi waini yabaafuga kati banaye tutandikirewa olaba mwolesa empisa embi ku bannayuganda bannammwe ku bakulu mu woofiisi ezo ezibatwala ne muvoola woofiisi yammwe batwale ya calvin kayanja pulezidenti wammwe ne kati abawalabu be mukolera gwolaba osobola okuwemula minisita naye ate kati omuwalabu gwolabye obukulu yowaaye njogera wano nawali olaba olemwa bufumbo n'abaana bo n'obaleka ku mizigo naye kati ate ab'omuwalabu b'osanze awo so baganda bange empisa kintu kikulu nnyo tetugenda ku readinga gurupu ewe mulaba minisita gurupu ewe mulaba ambasada ebabika nga tobamanyi nakubamanya nyinza okukubuuza omuntu oyo wali omutuukiriddeko wafuna side story ye oba omanyi ebintu bwe bitambula so mu mbeera eyo tetugenda kukkiriza gurupu emu eri awo ewoza baggalewo tebaddamu kuleeta eno baana tubonaabonya nnyo naye ngaate tebavaayo so akomwabaze kafu bwe muba mwayagadde kukoppa philipines mwetegereza abafilipines bakozeseza methodi ki teriiyo koozi yonna kyabadde kuwait kyayambiddwako gavumenti kubanga gavumenti ya philipine tefuga kuwait banna philipines abali ku gurawundi bebeegugunza obalaba ku street lwaki mwewabairawo obuzibu mukwata masimu gammwe ate nemuvuma baminista ne muvuma gavumenti ya uganda ne mutyoboola woofiisi yammwe batwale ya calvin kayanja nga pulezidenti wammwe mukiise wammwe so lwaki temufuluma mu mayumba nga waliwo ekizibu ne muyiika ku situiti ng'abafilipines bwe bakoze kuwait yeyokozi gye twagala abatulugunya bannaffe ebweru bawalabu lwaki omuwalabu bw'amala okutulugunya munnauganda odda ku kampani yo ng'ovuma lwaki togenda ku situiti lwaki togenda ku poliisi mwalema okutegeera muli disconnected from reality kyova olaba ebizibu bikyali biki ebizibu bikyali bingi naye ekyempisa kikulu nnyo muli baana bawala empisa mudda kuno ne ku intaneti kwennyini mwe mwennyini mutandika okugamba ti omuwalabu muwa obusolo omuwalabu kola bwoti omuwalabu kola bwoti so embeera ezo zennyini gweovudde wano e uganda betulabanga abaana abato be bayita abaana abato simayi baana buli atuuka mu buwalabu afuuka ssenga obufumbo bukulemye uganda naye atuuse buwalabu weefudde senga bakadaama mweddeko mweddeko okutyoboola abantu kujja kubakaabya nnyo muteeka ssente mukyagulanyi bwe musuutiriza bano bwe muvuma abantu bwe mufunye ebizibu nti gavumenti kyova aba nabo bajja bagamba nti ayagala abeere wano ii obeere wano we bagabira kadaama emitwalo esatu olunaku